موزیلا تھنڈر برڈ کے تعارف پر ٹیوٹوریل میں آپ کا استقبال ہے اس ٹیوٹوریل میں ہم موزیلا تھنڈر برڈ کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ کہ ڈاؤن لوڈ نصب اور آغاز کیسے کریں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے نئے ای میل اکاؤنٹ کو تشکیل دیں میسیجز یعنی پیغامات کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں میل میسیجز کو لکھیں اور بھیجیں تھنڈر برڈ سے لاگ آؤٹ کریں موزیلا تھنڈر برڈ ایک سادہ ای میل کلائنٹ ہے یا ایک کراس پلیٹ فارم سافٹ ویئر ہے یعنی مختلف آپریٹنگ پر چل سکتا ہے یا آپ کو میل پیغاموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کے دوسرے ای میل اکاؤنٹ سے آپ کے لوکل کمپیوٹر پر یا آپ کو مختلف ای میل اکاؤنٹ کا بھی انتظام کرنے دیتا ہے تھنڈر برڈ کی کچھ اعلیٰ صورتیں بھی ہیں آپ جی میل یا ہو یوڈورا جیسے دوسرے ای میل اکاؤنٹ سے اپنے میل فولڈر اور ایڈریس بک جیسا سارا ای میل ڈیٹا درامت کر سکتے ہیں اگر آپ پاپ 3 استعمال کرتے ہیں تو سارے پاپ 3 اکاؤنٹ کو تھنڈر برڈ میں ایک ہی ان باکس میں یکجا کر سکتے ہیں آپ میسجز کی صفتوں یعنی ایٹریبیوٹ سے جماعت بندی کر سکتے ہیں مثلا تاریخ بھیجنے والا ترجیح یا کسٹم لیبل یہاں ہم اوبنٹو 12.04 موزیلا تھنڈر ورڈ 13.0.1 کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے کمپیوٹر پر موزیلا نصب نہیں ہے تو آپ سافٹ ویئر سینٹر کا استعمال کر کے اسے نصب کر سکتے ہیں سافٹ ویئر سینٹر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں آپ موزیلا ویب سائٹ سے بھی تھنڈر ورڈ ڈاؤن لوڈ اور نصب کر سکتے ہیں موزیلا تھنڈر برڈ ان کے لیے بھی دستیاب ہے مائکروسوفٹ ونڈوز 2000 یا بعد کے ورژن جیسے M S Windows X P یا ایم ایس ونڈوز 7 اس پر زیادہ جانکاری کے لیے موزیلا ویب سائٹ پر جائیں موزیلا تھنڈر برڈ استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم دو ای میل اکاؤنٹ ہونے چاہیے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ای میل اکاؤنٹ میں پاپ 3 آپشن کا جواز ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں تھنڈر برڈ کا آغاز کرتے ہیں پہلے ڈیش ہوم پر کلک کریں جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے سب سے اوپر بائیں کونے پر گول بٹن ہے سچ باکس ظاہر ہوتا ہے اب تھنڈر برڈ ٹائپ کریں تھنڈر برڈ آئی کون ظاہر ہوتا ہے اپلیکیشن کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں mail account set up dialog box کھلتا ہے اوپر بائیں جگہ پر ریڈ کراس بٹن پر کلک کر کے اسے بند کریں موزلہ تھنڈر برڈ ایپلیکیشن کھلتا ہے پہلے ہم موزولہ تھنڈر برڈ انٹرفیس سے خود کو واقف کراتے ہیں موزولہ تھنڈر برڈ انٹرفیس میں مختلف آپشن کا مین مینیو ہے مینیو بار میں مین مینیو کے نیچے شارٹ کٹ آئیکن کون ہے مثال کے لیے گٹ میل رائٹ اور ایڈریس بک کے لیے شارٹ کٹ آئی کون ہے تھنڈر برڈ دو پینلوں میں بٹا ہوا ہے بایاں پینل آپ کے تھنڈر برڈ اکاؤنٹ کے فولڈر دکھاتا ہے چونکہ ہم نے ابھی تک کوئی ای میل اکاؤنٹ تشکیل نہیں دیا ہے یہ پینل ابھی کوئی فولڈر نہیں دکھائے گا دائیں پینل میں email accounts advance features وغیرہ کے آپشن ہیں اس ٹیوٹوریل کے لیے ہم نے پہلے سے دو ای میل اکاؤنٹ بنائے ہیں وہ یہ ہیں جی ہے ہماری صلاح ہے کہ آپ اپنے دونوں ای میل اکاؤنٹ کا استعمال کریں میں نے ان دونوں ای میل اکاؤنٹ میں پاپ 3 آپشن کو فائل یعنی انیبل کیا ہے میں نے جی میل میں پاپ 3 کو کیسے انیبل کیا ہے پہلے جی میل اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں ایک نیا براؤزر کھولیں اور ایڈریس بار پر www.gmail.com ٹائپ کریں اب username S T user اور پاسورڈ داخل کریں جی میل ونڈو کے اوپر دائیں طرف سیٹنگز آئیکن پر کلک کریں سیٹنگز آپشن پر کلک کریں ظاہر ہوتی ہے فارورڈنگ اور پر کلک کریں پاپ ڈاؤن لوڈ میں میں نے سارے میل کے لیے چنا ہے پھر پر کلک کریں جی میل کی میل ونڈو ظاہر ہوتی ہے اب جی میل میں انیبل ہو گیا جی میل سے لاگ آؤٹ کریں اور اس براؤزر کو بند کریں میں جی میل اکاؤنٹ خود کار طریقے سے کانفیگر ہوتے ہیں بعد کے ٹیوٹوریل میں ہم دوسرے ای میل اکاؤنٹ کو خود کانفیگر کرنا سیکھیں گے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کا نیٹورک کنیکشن صحیح طور پر کانفیگر کیا ہوا ہے مین مینو سے ایڈٹ پریفرنسز چنیں Thunderbird difference dialog box ظاہر ہوتا ہے ایڈوانس پر کلک کریں network and disk space tab چنیں اور سیٹنگز پر کلک کریں کنیکشن سیٹنگز ڈائلگ باکس میں use system proxy settings option چنیں اوکے پر کلک کریں کلوز پر کلک کریں اب اکاؤنٹس آپشن کا استعمال کر کے ایک نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں برڈ کے دائیں پینل سے اکاؤنٹس کے نیچے کریٹ اے نیو اکاؤنٹ پر کلک کریں ای میل پتا جی میل ڈاٹ کام داخل کریں اور آخر میں جی میل اکاؤنٹ کا پاسورڈ داخل کریں پھر کنٹینیو پر کلک کریں اب مینوئل کانفگ بٹن پر کلک کریں جی میل کے لیے کانفیگریشن سیٹنگ ظاہر ہوتی ہے چونکہ تھنڈر برڈ نے پہلے سے جی میل سیٹنگ صحیح طور پر کانفیگر کر لیا ہے ہم انہیں نہیں بدلیں گے اس ویڈیو کو روکیں اور ان سیٹنگز کو نوٹ کریں جی میل کو دستی طور پر یعنی خود کانفیگر کرنے کے لیے آپ کو مناسب فیلڈ میں ان سیٹنگز کو درج کرنا ہوگا جب سیٹنگز دستی طور پر کانفیگر ہوتی ہیں کریٹ اکاؤنٹ بٹن انیبل ہوتا ہے اس ٹیوٹوریل میں تھنڈر برڈ نے جی میل صحیح طور پر کانفیگر کیا ہے اس لیے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں اس میں آپ کے انٹرنیٹ کی رفتار کے حساب سے کچھ منٹ لگ سکتے ہیں جی میل اکاؤنٹ بن گیا ہے اور دائیں پینل پر ظاہر ہوتا ہے غور کریں کہ بایا پینل اب email I D S T user one at Gmail dot com دکھاتا ہے اس جی میل اکاؤنٹ کے تحت مختلف میل فولڈر دکھتے ہیں اب بائیں پینل سے جی میل اکاؤنٹ کے نیچے ان باکس پر کلک کریں گیٹ میل آئکن پر کلک کریں تھنڈر برڈ ونڈو کے نیچے اسٹیٹس بار پر توجہ دیں یہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے پیغاموں کی تعداد بتاتا ہے جی میل اکاؤنٹ جی میل ڈاٹ کام کے سارے میل پیغام اب ان باکس میں ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں ان باکس پر کلک کریں اور ایک میسج چنیں میسج نیچے پینل میں دکھتا ہے میسج پر دو بار کلک کریں یہ ایک نئے ٹیب میں کھلتا ہے ٹیپ کے اوپر دائیں کراس آئیکن پر کلک کر کے اس ٹیپ کو بند کریں ایک پیغام لکھیں اور اسے ڈاٹ ان پر بھیجیں میل ٹول بار سے رائٹ پر کلک کریں رائٹ ڈائلوگ باکس ظاہر ہوتا ہے فرام فیلڈ آپ کا نام اور جی میل آئی ڈی دکھاتا ہے ٹو فیلڈ میں داخل کریں میل میں text hi I now have an email account in Thunderbird type کریں اب ٹیکسٹ چنیں اور فونٹ کا ناپ یعنی سائز بڑھائیں لارجر فونٹ سائز پر کلک کریں یا فونٹ کا ناپ بڑھاتا ہے ٹیکسٹ کا رنگ بدلنے کے لیے پہلے اسے چنیں اور چوز کلر پر ٹیکسٹ آئیکن پر کلک کریں ٹیکسٹ کلر ڈائلگ باکس ظاہر ہوتا ہے ریڈ پر کلک کریں اور اوکے پر کلک کریں ٹیکسٹ کا رنگ بدل گیا ہے اب اسمائلی ڈالیں انسٹ اسمائلی فیس آئیکن پر کلک کریں اسمائلی فہرست سے اسمائل کلک کریں ایک اسمائلی داخل ہوتا ہے آپ اپنے میل پر ہجے کی جانچ بھی کر سکتے ہیں ہی کی اسپیلنگ کو ایچ ای وی ای میں بدلتے ہیں پر کلک کریں اور انگلش یو ایس غلط ہجے کے لفظ کی نشاندہی کرتے ہوئے چیک اسپیلنگ ڈائلگ باکس ظاہر ہوتا ہے یہ صحیح ہجے بھی دکھاتا ہے ریپلیس پر کلک کریں باہر آنے کے لیے کلوز پر کلک کریں ہجے کی ترجیح متعین یعنی سیٹ کرنے کے لیے مین مینیو میں پریفرنسز پر کلک کریں ڈائلگ باکس میں کمپوزیشن پر کلک کریں پھر آپ ضرورت کے حساب سے آپشن کی جانچ کر سکتے ہیں کلوز پر کلک کریں اب میل بھیجنے کے لیے صرف سینڈ بٹن دبائیں سبجیکٹ ریمائنڈر ڈائلگ باکس ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ای میل کے لیے مضمون داخل نہیں کیا تھا بغیر مضمون کے میل بھیجنے کے لیے سینڈ ود آؤٹ سبجیکٹ پر کلک کر سکتے ہیں کینسل سینڈنگ پر کلک کریں اب سبجیکٹ فیلڈ میں my first mail from Thunderbird type کریں سینڈ پر کلک کریں آپ کا ای میل چلا گیا اسے جانچ کرتے ہیں ہمیں S T user two at Yahoo dot in account کھولنا ہے اور ان باکس جانچنا ہے اس لیے یاہو میں لاگ ان کریں یاہو لوگ ان پیج میں Yahoo I D S T user two type کریں پاسورڈ داخل کریں ان باکس پر کلک کریں ان باکس جی میل اکاؤنٹ سے آیا ہوا میل دکھاتا ہے میل کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں ریپلائی بٹن پر کلک کر کے آپ میل کا جواب دے سکتے ہیں لیکن یہاں ہم ایک نیا میل لکھتے ہیں کمپوز پر کلک کرتے ہیں ٹو فیلڈ میں S T user one at Gmail dot com پتا داخل کریں سبجیکٹ فیلڈ میں کانگریٹس داخل کریں میل میں glad you got a new account type کریں سینڈ بٹن پر کلک کریں اور یاہو سے لاگ آؤٹ کریں اس براؤزر کو بند کرتے ہیں اب تھنڈر برڈ کو چیک کرتے ہیں گیٹ میل پر کلک کریں اور گیٹ آل نیو میسجز پر کلک کریں بائیں پینل سے اپنے جی میل اکاؤنٹ آئی ڈی کے نیچے ان باکس پر کلک کریں یاہو اکاؤنٹ سے بھیجا گیا نیا میسج ان باکس میں دکھتا ہے میل کے اجزا نیچے پینل میں دکھائی دیتے ہیں آپ ریپلائی بٹن کا استعمال کر کے اس میل کا جواب دے سکتے ہیں ہم نے تھنڈر برڈ کا استعمال کر کے ای میل کامیابی کے ساتھ بھیجے حاصل کیے اور دیکھے تھنڈر برڈ سے لاگ آؤٹ کرنے کے لیے مین مینیو سے فائل اور کوئٹ پر کلک کریں آپ موزلہ تھنڈر برڈ سے باہر آ جائیں گے اس کے ساتھ ہم تھنڈر برڈ کے اس ٹیوٹوریل کے آخر میں آ گئے ہیں اس ٹیوٹوریل میں ہم نے موزلہ تھنڈر برڈ کے بارے میں اور تھنڈر برڈ ڈاؤن لوڈ نصب اور آغاز کرنا سیکھا ہے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کیسے نئے ای میل اکاؤنٹ کو تشکیل دیں میل میسج لکھیں اور بھیجیں میسج موصول کریں اور پڑھیں تھنڈر برڈ سے لاگ آؤٹ کریں یہاں آپ کے لیے ایک مشق ہے موزیلا تھنڈر موجودہ ڈاؤن لوڈ کریں اسے نصب اور اس کو شروع یعنی لانچ کریں تھنڈر برڈ میں ایک ای میل اکاؤنٹ کو تشکیل دیں اس ای میل اکاؤنٹ کا استعمال کر کے میل بھیجیں اور موصول کریں غور سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس لنک پر دستیاب ویڈیو دیکھیں یہ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کا خلاصہ کرتا ہے اگر آپ کی بینڈوٹ اچھی نہیں ہے تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں spoken spoken tutorial tutorial project team کا استعمال کر کے ورک شاپ بھی چلاتی ہے اور آن لائن ٹیسٹ پاس کرنے والوں کو صنعت دیتی ہے مزید معلومات کے لیے contact at spoken hyphen tutorial dot org لکھیں spoken tutorial project talk to teacher project کا حصہ ہے اسے بھارت سرکار کے ایم ایچ آر ڈی وزارت کے قومی خانگی مشن نے آئی سی ٹی کے ذریعے سے معاونت کی ہے اس مشن پر زیادہ جانکاری اس لنک پر دستیاب ہے اسپوکن ہائی ٹیوٹوریل ڈاٹ انٹرو اس سبق کا ترجمہ اور صدا بندی مومنہ احمد نے کیا ہے اس سبق میں شامل ہونے کے لیے شکریہ